okay sa mathomo santse o patele moneelo and then o reke my holy water and then o reke my anointed oil and then o reke my anointed hey, whoa, whoa, chief he monna re tlile mo go tse o dia tšhelete a re tlo jewa mo rena he mone go tshwanetse rontšhe tšhelete gore o die tšhelete ga gona motho a sa tsebeng seo le pebele e re Yes, yes. Ah! Ke mediro ya ka bjang ka ke gona ke lenda ga le bjang.